By the way, hii hata sio topic ambayo mtu mwenye experience hata kidogo tu kwenye masuala ya creative kwamba tunaweza tukatumia muda mwingi kuijadili. Of course, smartphone au aina yoyote ile ya simu ni muhimu sana katika masuala ya creative, lakini haiwezi kuwa kila kitu kwenye kufanya wewe uweze kuwa designer. Nimekuwa nikipokea maswali mengi kwamba so hiyo Photoshop naweza nikainstall kwenye simu, naweza nikaedit kwa kutumia Premiere Pro kwenye simu yangu ya mkononi <laughs> Nataka leo tuzungumze kuhusiana na hicho kitu na ni advice kwa wale wote ambao wanaanza creative industry.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 Of course teknolojia imekuwa definitely. Uh, simu sahizi zimewekewa uwezo wa kuinstall app mbalimbali ambazo zinaweza zikazitumia kwa ajili ya kufanya editing. Premiere Pro, kuna kuna software inaitwa Premiere Rush ambayo inafanya editing ya video, kuna VN Video Editor, kuna program kama Adobe Express eh, na zingine nyingi sana ambazo unaweza ukainstall kwenye simu yako ya mkononi na ukaweza kufanya editing. But I will tell you the truth kwamba kama wewe unataka kufanya graphic design, video graphic na chochote kinachohusiana na creative acha kufikiria kuhusiana na simu kwamba inaweza ukamaliza kila kitu. Itakuwa na mchango wake, of course. Unaweza ukafanyia shughuli zingine kama kuscript, kushare kazi na kufanya kila kitu, lakini simu ya mkononi, hata iwe na uwezo mkubwa kiasi gani, haiwezi kuwa all in one, haiwezi kumaliza kila kitu. Bado unahitaji kuwa na kompyuta. So it doesn't matter uko katika level gani ya uchumi, una malengo gani kwenye industry na unataka kufanya nini kwenye industry lazima ufikirie kuwa na kompyuta either laptop au desktop. Yes, kwa hiyo bajeti haiepukii kwa sababu this is business, hii ni biashara. kwao unapofikiria kufanya biashara lazima ufanye investment. Najua watu wengi wanapoanza wanakuwa katika hali ambayo sio nzuri kiuchumi, na wengi wanaogopa kuwekeza kwenye kile kitu ambacho labda ana nacho, hata kama kitamtoa au kitamfikisha mahali. Lakini hakuna namna yoyote, unaweza ukatengeneza pesa ukatengeneza pesa kama designer kwa kutumia tu simu ya mkononi, otherwise utakuwa unacheza na uko serious na kwenye industry. Of course naona kwenye magrupu kuna baadhi ya vijana unakuta wananiuliza hata kwenye comment YouTube naziona sana. So vipi kuhusu Pixlab eh? So hizi software unaweza kutumia simu, of course you can, you can, you can edit anything kwa kutumia hizo Pixlab na nini, lakini kama unataka kuwa professional designer uweze kufanya kazi kwa uharaka zaidi na kazi ambazo ni professional. Don't expect kwamba simu hii inaweza kumaliza kila kitu. Unahitaji kuwa na kompyuta either desktop au laptop ili uweze kuexecute hizo kazi, ili uinstall software kama Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, 4 D, 3ds Max na software nyingine kama hizo, lazima unahitaji uwe na kompyuta. Kwa hiyo moja ya kifaa ambacho huwa mimi wanawaambia wa mtu akiniuliza nahitaji vifaa gani, naweza nisimwambie vifaa vingine kama tablet, mambo sijui ya kamera, sijui mambo ya simu nzuri na nini. Mi wanamwambia tu mtu uwe na kompyuta, iwe laptop au desktop. So mtu wakati mwingine anaweza asinielewe, lakini kompyuta ndo tool ambayo ni ya lazima ili uweze kuexecute kazi zako za design. Kompyuta ndo kila kitu kwenye masuala ya design, na ndo maana mtu unaweza ukawa ulianza masuala ya creative ukiwa hauna kamera nzuri, hauna simu nzuri, hauna device yoyote ile ya simu lakini kuna kompyuta. Mi nilianza na laptop nikiwa sina smartphone, na wakati huo nilichokuwa nafanya nilikuwa na, naweza nika download kuna app uh, ah, una download alafu una install WhatsApp kwenye PC yako, tofauti na saizi ambayo tuna scan una, una, una, una access data za kwenye simu na kwenye kompyuta. So that time ulikuwa unaweza ukainstall app yako ambayo utaweza kuinstall WhatsApp, unaweka namba zako za simu, unaendelea kutumia WhatsApp ya kwenye laptop yako, unashare kazi, unafanya nini, lakini hauna hata simu nzuri. Kwa hiyo laptop au PC ndo kitu cha lazima cha kukifikiria kama designer pale ambapo unaanza karia. Na laptop yako ikiharibika, desktop yako ikizingua, mpaka kichwa kinauma, kwa sababu ndo ofisi. Kila kitu unakifanya kwenye laptop, unafanya kwenye PC yako. So hivi vitu vingine ni muhimu, vinafuata kutumika, lakini bila kuwa na kompyuta hauwezi kufanya kazi yoyote. kwao lazima uanze kufikiria kuinvesti, na wengi huwa wanaanza kuniuliza sasa, kompyuta ya shilingi ngapi? By the way, nitafanya video nyingine ambayo nitazungumza kwa undani zaidi kuhusiana na sifa ambazo unatakiwa kuzingatia pale ambapo unanua kompyuta, kwa sababu nimeona pia ni swali ambalo naulizwa mara nyingi zaidi. So nitafanya video na nitakueleza kwa undani kuhusiana na sifa zipi ambazo unatakiwa kuzingatia pale ambapo unanunua kompyuta ah, uh, kwa ajili ya maswala ya graphics, kwa sababu kuna matumizi mengi: kompyuta ya stationary, kompyuta ya typing na ya kusomea notes za chuo haiwezi kuwa sawa na kompyuta ya maswala ya graphics. So budget inategemeana na wewe una kiasi gani, na moja ya swali ambalo wanauliza zaidi kwamba kama unataka kuinstall Photoshop na nini, unaangalia zaidi budget na ndio maana wanasema kwamba mtu angalia kwanza kifaa ulicho nacho kwa maana ya kompyuta ulionayo. Kama unayo kompyuta, jaribu kuangalia, je, hiyo kompyuta ina uwezo wa kuinstall program? Unaweza ukaanza nayo hiyo kompyuta wakati unaendelea kufikiria kutafuta nyingine, lakini kama haina uwezo kabisa, ndio ufikirie kuanza kununua kulingana na budget ulionayo. Kwa experience yangu ya muda mrefu, unaweza ukapata kompyuta ambayo ukatumia kuanzia laki nne japo ni hela ndogo na unaweza kusipata kompyuta nzuri sana, lakini at least unaweza ukapata kompyuta ambayo inaweza ikakusukuma kwenye kuanza kujifunza na kufanya baadhi ya vitu, lakini as time goes on unaweza ukasave money na baadaye ukaja ku upgrade ukanunua kompyuta ambayo at least ni nzuri. Kwa hiyo uh, tools ya muhimu ambayo ni ya lazima ni kompyuta. Hivyo vitu vingine vitafuata as long mtu unaanza kujifunza, you don't have to invest a lot of money kwenye kitu ambacho probably you, you, you you are not sure kama unaweza ukaendelea ukifanya na wengi wanakuwa wakianza tu kwa kuweza kujaribu kutry, labda amekosa option au mtu mwingine ni passion, lakini kuna mambo mengine yanambana. Kwa hiyo unaanza na kile ulicho nacho kadri muda unavyoenda inakupa push zaidi ya kuweza kuupgrade, kwa sababu unakuwa una improve over time kazi zako zinaendelea kuwa nzuri, kila siku una improve, na wewe mwenyewe unaanza kupenda, unashare na mwalimu wako, anakuambia hapa, fanya hivi unaanza kupewa kazi unapata elfu kumi ishirini tayari unaona kwamba hii kumbe inaweza kanifikisha mbali. Ndo hapo sasa unapokuwa tayari kuanza kuinvest zaidi na kuweka hela nyingi, lakini kifaa ambacho ni cha lazima ambacho nitakuzingatie ni kompyuta. Acha kufikiria kwamba smartphone inaweza kumaliza kila kitu kwenye masuala ya design. So hicho ni kitu ambacho nataka niwaondoe uh, fikra hiyo watu wengi ambao wanaanza kari ya design huwa wanafikiri kwamba anaweza kufanya kila kitu kwa simu. So hiyo mindset ondoa. Kama unataka kuwa professional designer, unataka uchaji vizuri, uweze kutengeneza kazi kwa haraka na uwe flexible, na mtu akikuona kweli anajua unafanya kazi ya design, basi hakikisha kwamba una invest kwenye PC. Utaenda as time goes on, utainvest kwenye PC ya pesa nyingi kadri utakavyokuwa unaendana na uchumi wako na namna unavyoweza kuinvesti lakini kitu cha kwanza, anza na PC yoyote ambayo inakuwa na uwezo wa kuinstall program husika ambazo utazitumia kwa ajili ya kuweza execute au kufanya kazi zako za design. So niliona leo tuweze kushare kuhusiana na hicho kitu, kwa sababu kinawasumbua watu wengi sana wanaoanza. So hakikisha umetazama hii video na umeacha maoni katika sehemu ya comment hapo, kama na chochote cha kushare, lakini share na mtu yoyote yule ambaye unaona kabisa huyu anahitaji uelewa au kujifunza kuhusiana na hichi kitu, kwa sababu labda yeye anaamini au anafikiri ukiwa na simu tu ya mkononi unaweza ukafanya kila kitu kwenye design, lakini jibu ni no. So nifuatilie Instagram kwa jina la Geo, uh, Media Group. Subscribe katika chaneli hii kama hujafanya hivyo, share na mtu yoyote yule ambao unaamini anataka kujifunza. Lakini kwa wewe ambao umeshanunua kompyuta tayari unataka kujifunza, katika description nimekuwekea linki ya website yangu ya joelmediaeducation.com ambako kuna kozi nyingi sana zinazohusiana na masuala ya, uh, ya creative design. Tuna kozi ya Adobe Photoshop kwa ajili ya graphic design, kozi ya Adobe Illustrator kwa ajili ya kujifunza graphics, na kozi ya Adobe Premiere Pro kwa ajili ya video editing. Kuna kozi ya Adobe After Effects kwa ajili ya motion graphics. Kuna kozi ya misingi ya design na kozi zingine nyingi sana, lakini pia kuna kozi ya bure kabisa startup pack kwa mtu anayeanza masuala ya creative. Kwa unaweza ukabonyeza ukaenda kujifunza, lakini pia kuna downloads, uh, kuna vitu vya kudownload, download product ambazo unaweza ka download kwa ajili ya ku uh, manage biashara. Kama unataka ku manage biashara yako, ka manage income pamoja na revenue na namna unavyotumia pesa zako, lakini pia kuna sheet nyingine ya ku manage stock ya bidhaa. Kama una biashara yako ya bidhaa unayofanya, unaweza ka manage stock tu vizuri, na ukajua unachouza kinachotoka na ni mzigo kiasi gani umebaki store na ule ambao umeshauzika. Kwa hiyo unaweza ka manage, tembelea hiyo website, bonyeza ipitie zaidi uweze kuona ni kipi ambacho unaona kinakufaa, lakini kama una swali lolote let me know, na tutakutana tena wakati mwingine.